እንደምነሽ ዘፈን እንዴት ነሽ ድለቃ ሰክስክ እንቅጥቅጦ የዋንጫ ልቅለቃ ታሪክ ሆኖ እንዳይቀር እንደነበረ ቃ እያበሻ ነዘሩ ትውልድ ሳያበቃ ደቦትን ስራ ሆን እያበላ ወጣ ኮበሌ ስሜ ያለነው ናቸው እባላለሁ። በደቡብ ጎንደር በደራ ወረዳ በእንስሳት ሀብት ልማት ጽፈት ቤት የእንስሳት ተዋጽኦና ምርት ባለሙያ ነኝ። ይኸው እንግዲህ ዛሬ ከዚህ የተገኘንበት ዋናው ዓላማ በቆራጣ ቀበሌ ይኸው በዚህ በተደራጁ ወጣቶች ላይ ስለ ገፈራ ዝግጅት ለማካሄድ ነው። እኛ ወረዳ እስካሁን ገፈራን ለማዘጋጀት ያጋጠሙን ችግሮች ምንድን ነው? አንደኛ የህብረተሰቡ ግንዛቤ ነው። ህብረተሰቡ የንጥረ ነገር ይዘቱን ጠብቆ በመመገብ ወተት ምርትና የስጋ ምርትን ያሻሽልናል ብሎ አለመገንዘብ። ሁለተኛ ይህን መቶ ኪሎ ግራም ወይም አርባ ኪሎ ግራም ለማዘጋጀት ከአራት እስከ አምስት የሰው ኃይል ማስፈለጉ። ሶስተኛ የመኖ እጥረቱ መኖሩ። ስለዚህ እሱን ስራ ወደ አርሶ አደሩ ለማስረጽ ይው እንደ ሞዴል እየመረጥን እየሰራ እየሰራን በአሁኑ ሰዓት እንገኛለን። እንደኛ ወረዳ ያሉ ችግሮች ይሄ ነው። የተጠቀሱ ችግሮችን ለመፍታትና የመሳሰሉትን ዛሬ በቆራጣ ቀበሌ የተገኝተን በዚህ በተደራጁ ወጣቶች ላይ የፈራ ዝግጅትን እናሳያለን። በመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። መጣን ከደጅሽ ቤትና አዝመራውን ጎረጎባሽ ሰላም አደርግ። ደህና ሰነበታችሁ? ደህና ነን፣ ደህና ነን። በቀጠሯችን መሰረትማ ይሄን ስራ በጠዋቱ ጥሩ አድርጋችሁ ይዛችሁ ትሄድ? አይ በጣም አሪፍ ነው። በባለፈው መጥቼ ሳይንሱን የጠበቀ ገፈራ ለማዘጋጀት ከጓደኞች ጋራ ቀጥሬህ ነበር። ቀጠሮን አክብሬ መጥቻለሁ። ሳይንሱን የጠበቀ ገፈራ ለማዘጋጀት ለመማር ፈቃደኛ ነህ? በአንተም ቀጥረህ ነበረ። በቀጠሮ መሰረት እኔም ለመማር ከጓደኞች ጋር ዝግጁ እየጠበቅኩ ነው። መማርም ፈቃደኛ ነኝ። እሱን የጠበቀ ገፈራ ለማዘጋጀት ለመማር ፈቃደኛ ስለሆንክ ገፈራ ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ቅድመ ዝግጅቶች አንደኛ በቂ የሆነ የሳርና ቅጠላቅጠል አለህ። ሁለተኛ ለነዚህን ለመስራት በቂ የሆነ የሶይል ሶስተኛ እነዚህን ለመስራት የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን ማሟላት የግድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለገፈራ ዝግጅት አዘጋጅ ያልኩን ቁሳቁሶች በሙሉ አዘጋጅተሃል? አዎ አዘጋጅቻለሁ። ያው እንግዲህ እንያቸው። እሺ አብረን እንያቸው። እንግዲህ የሚያስፈልገን ማጭር ነው። ማጭድ እንግዲህ የሚያስፈልገው የው ሳሩንና ሳስፓኔውን ወይም ቅጠላ ቅጠል ነው። ይሄ አንዱ የሚያስፈልገን ቁሳቁስ ይሄ ነው። ከዚያ ቀጥሎ ይኸው ሌላው የሚያስፈልገው ሳፋ ነው። ሞላሰሱንና ውሃውን የምናዋህድበት የሚያስፈልገን ይሄ ሳፋ ነው። ሌላው የሚያስፈልግ ቁሳቁስ መረቢያ ነው። እቺ የምታስፈልገን ይኸው የታጨደውን ሳር ለመከትከት ለማርቀቅ ነው። በዚህ ነው የታጨደውን ሳር በማጭድ ያጨድነውን ሳር በዚህ ነው የምናደቀው። ሌላው አንዱ የሚያስፈልገን ሳፋ ነው። ሳፋ ደግሞ ሞላሰሱንና ውሃውን የምናዋሃድበት ነው። ለው ኬሻ ነው። ኬሾው ይኸው እንትኑ ከተቀላቀለ በኋላ ይሄ የተከተከተው ሳርና ሞላሰሱ ከተዋሃደ በኋላ ይኸው የምናስርበት ነው። ይሄ ኬንዶው ደግሞ የሚያስፈልገነ መዋሃጃ የሚያስፈልገነ፣ ሌላው የሚያስፈልገነ ጀርዲ ነው። የጀርዲው ደግሞ የሚያስፈልገነ ምንድን ነው? ይሄ ከዚህ ላይ ያዋር ነው ሞላሰስና ውሃ ወደ ገፈረው በምናርከፈክፍበት ሰዓት ውሃው አንድ ጊዜ እንትን ብሎ እንደሄድብን ለማርከፍከፍ ነው ይሄ የሚያስፈልገን። ከዚህ ያዋር ነው ወደዚህ እንመልስና በዚህ እያርከፈከፍነ ይኸው እየጠቀጠቅነ እንሰራለን ማለት ነው። ይሄ ይኸው የውሃ የምናመጣበት ነው። ከገደል ሊሆን ይችላል፣ ከወንዝ ሊሆን ይችላል። ውሃ የምናመጣበት ይኸው ጎማ ነው ማለት ነው። ውሃ አዘጋጅታችኋል። በቃ እንግዲህ ይህን መስራት የሚያስችል ቁሳቁስ ስለተዘጋጀ መስራት እንችላለን። ሌላው ደግሞ እንግዲህ የሚያስፈልጉ ግብዓቶች ነው። የሚያስፈልጉ ግብዓቶች አንዱ ቅጠላቅጠልና ሳር ነው። የዚህ እንግዲህ ዋናው ጠቀሜታ ምንድን ነው? ይሄ አረንጓዴነቱን እንደያዘ ይዞ በበጋ ወይም በድርቅ ወራት ለመመገብ ነው። በዚህ ውስጥ ያሉ የሚገኙ ንጥረ ነገሮችን ይዞ እንደያዘ በበጋ ወራት የው እንድንመግብና የተረፈ ሳር ደግሞ እንዳይደርቅና እንዳይበላሽ የው ለገፈራ ዝግጅት የው ንጥረ ነገሩን ይዞ እንዲቀጥል ለማድረግ ነው። ከ65 እስከ 75 መሆኑ የውሃ መጠኑን የምናውቀው እንደዚህ አድርገን በምናጠማዘዝበት ሰዓት ተሎ የማይበተንና ውሃ የማይፈርጠው መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልገናል ማለት ነው። ሌላው አረንጓዴ ቅጠላቅጠል ወይም ሰፋፊ ቅጠላቅጠል ያልናቸው ይሄ እንትን ነው፣ ሳስፓኒያ ነው። ሳስፓኒያ ደግሞ ከፍተኛ የፕሮቲን መጠን ያለው ከሰፋፊ ቅጠላቅጠልና ከሳስፓኒያ የሚገኘውን ፕሮቲን አብረን ጨምረን ብንሰራ ጥራቱን የጠበቀ ገፈራ እናዘጋጃለን ማለት ነው። ይሄ አንደኛው ግብዓት ሞላሰስ ነው። ይሄ ሞላሰስ የሚያስፈልገው ምንድነው? በዚህ በቅድም ባሳየዋችሁ ሳር ላይ ያለው ከፍተኛ ከኃይል ሰጭ ነው ያለው። ስለዚህ ፕሮቲኑ ከፍተኛ እንዲሆን በአይን የማይታዩ ህዋሳያን ይኸው እንዲመገቡት አንድ ያገለግላል። ሌላው ደግሞ እንግዲህ ገፈራን በምንሰራበት ሰዓት ሻጋታ እንዳይፈጠር ጥሩ ሽታ እንዲኖረው ለማድረግ ይኸው የምንጠቀምበት ነው። መቶ ኪሎ ግራም ገፈራ 10 ኪሎ ግራም ሞላሰስ ነው የሚያስፈልገው። 10 ሊትር ውሃ ያስፈልጋል። ግን አሁን እናንተ ላይ ለጊዜው የምናዘጋጀው 40 ኪሎ ግራም ገፈራ ነው። እነዚህ 4 ኪሎ ግራም ሞላሰስ ናቸው። እዚህ መልኩ እናዘጋጃለን ማለት ነው። አራት ኪሎ ግራም ሞላሰስ ነው። አርባ ኪሎ ግራም ገፈራ እናዘጋጃለን ማለት ነው። ይህንም በጣም በማዘጋጀታችሁ በጣም አሪፍ ነው። ሌላው ቅድም ስላችሁ እንደነበረው ለመቶ ኪሎ ግራም ገፈራ አስር ሊትር ውሃ ያስፈልጋል ብያችኋለሁ። እኛ ግን የምንሰራውን አርባ ኪሎ ግራም ነው። ስለዚህ አር ሊትር ውሃ ያስፈልገናል። ይኸውም እንግዲህ በዚህ መልኩ ቀርቧል። ይህን እንግዲህ እያዋህርነ ሆን መስመር እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ እናንተ በጣም ይሄ ሳር ስላላችሁ ጨዳችሁ በማጠውለግ ይኸው እንግዲህ ገፈራን በሰፊው ማዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምልህ ገብቶሃልኝ? አዎ ገብቶኛል። ሁሉም ጥያቄ የለኝም። ግር ግን እስኪ ሳይንሱን በተመለከተ ሲያከታተፉን አሳየ። እሺ፣ እሱን ማሳየት እችላለሁ። በእርግጥ ጓደኞች እየሰሩት ነው፣ ግን እኔም ማሳየት እችላለሁ። እሱን የጠበቀ እንትን አሰራሩ ከሁለት እስከ ሶስት ሴንቲሜትር ነው ወደ ድቅቅ አድርገን መክተፍ ያለብን። በዚህ ይህም እንግዲህ አሰራሩ የሚመስለው ይሄን ነው። እንግዲህ ይህም በምንሰራበት ሰዓት በምንጠቀጥቅበት ጊዜ ገፈረውን አንደኛ በቀላሉ በምንረግጠው ጊዜ በምንጠቀጥቀው ጊዜ ይጠቀጠቅልናል። ሁለተኛ ፕላስቲኩን አይቀድብንም፣ ሌላው ብዙ ቦታ ይዝብንም ማለት ነው። በቀላሉ አየር እንዳይገባም ይከላከልልናል ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ጠቀሜታው። ይሄ የሚያስፈልገው እንግዲህ እናንተ እንግዲህ ብዙ ሳር አላችሁ። ይሄ ሳር እንግዲህ ከኋላ የምናየው ሳር የእናንተ ነው። እናንተና ታጭዶ የጠወለገ ሳር ነው። በጣም ጥሩ ነው። የጠወለገ ሳር እንግዲህ የከተከትነ እናዘጋጃለን ማለት ነው። ሳሩን በተመሳሳይ በዚሁ ከሁለት እስከ ሶስት ሴንቲሜትር ነው የምንከተክተው። ሳሩንም ይኸው ቅድም በተናገርኩት አግባብ ነው። ይኸው በቀላሉ አየር አይገባም በምንጠቀጥቅበት ሰዓት፣ በቀላሉም ስንጠቀጥቅ አየር እናስወጣለን። ተሎም እንዲብላላ ይረዳናል። ብዙ ቦታ አያስፈልገውም። ሌላው ፕላስቲኩን የምናዘጋጅበትን በቀላሉ እንዲቀደድ አያደርገውም ማለት ነው። የገባ ነው? አዎ የገባኝ ነው። እሺ፣ በጣም ጥሩ። እስካሁን ይኸው ግብአቶችንም አቅርበናል፣ ቁሳቁሶችንም አቅርበናል። ይኸው ይህን ገፈራን ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ቅደም ተከተሎች አሉ። አንደኛው እቅድ ማቀድ ነው። ሁለተኛው ማጨር ነው። ሶስተኛው ማጠውለግ ነው። አራተኛው መከትከት ነው። አምስተኛው አምስት አስር ሴንቲሜትር ልዩነት በፍጥነት መጠቅጠቅ ነው። ሰባተኛው ማሸግ ነው። ስምንተኛው አብላት ነው። ዘጠነኛው ቅድም ስንለው እንደነበረ ለወተት ለሚሰጡ እና ለሚደሉ እንስሳቶች በድርቅ ወራት መመገብ ነው ማለት ነው። አርባ ኪሎ ግራም ገፈራ እናዘጋጀልን ያልነ የዚህ ላይ የተዘረገፈው ሀያ ኪሎ ግራም ነው። እቺ ኬሽዋ ይኸው እንግዲህ ከሚዛን ወስድና እና ያስመዘናትኝ 20 ኪሎ ግራም ናት። ስለዚህ ያ 20 ኪሎ ግራም ይሄ ኪሎ ግራም በድምሩ 40 ኪሎ ግራም ገፈራ ይኸው ልናዘጋጅ ነው ማለት ነው። ወደዛ ጨምረው ገፈራ ሞላሰስ ያስፈልጋል ብለናል። የተወሰነ እንትን ውሃ ያስፈልጋል ብለናል። ግን ውሃና ሞላሰስ አያስፈልግም፣ ገፈራ ማዘጋጀት ይቻላል። ይሄ የው ሰዓቱን የጠበቀ ገፈራ ለማዘጋጀት ነው እንጂ ይህን የምታዩትን የእናንተ ሁሉን ሳር ከዚህ በኋላ ያለ ሟላሰስና ያለ ውሃ ቀጥታ ዝም ብላችሁ ልክ በዚህ አስተጫጨድና አከታከት እየከተከትነ አሁን በተባለው ቅድም በተባለው ቅደም ተከተል መሰረት ያለ ሞላሰስና ያለ ውሃ በቀላሉ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ለዚህ ያህል ኪሎ ግራም ለዚህ ያህል የሚባል የለም። ያለንን አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠልና ሳር ሙሉ ለሙሉ በድርቅ ወራት ለመመገብ ይኸው ንጥረ ነገሩን ይዞ እንዲቆይ እየከተከትነ እየጠቀጠቅነ በሞላሰስና በውሃ የተጨመረበትን ገፈር አዘገጃጀት ቅደም ተከተል ተጠቅመን ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የግድ ሞላሰስና ውሃ ከሌለ ገፈራ መስራት አይቻልም የሚለውን ነገር መያዝ የለባችሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ገፈራ ዝግጅቱ ወደ ተግባር ስራ ነው የምንገባው። ወደ ተግባር ስራ እንግዲህ ስንገባ ቅድም በተነጋገርነው መሰረት 40 ኪሎ ግራም ሳይንሱን የጠበቀ ገፈራ እናዘጋጃለን ብለናል። ለ40 ኪሎ ግራም ገፈራ አራት ሊትር ውሃና አራት ሊትር ሞላሰስ ያስፈልጋል። እሱን በሳፋው ላይ እናዋህዳለን ማለት ነው። ስለዚህ አራት ሊትር ውሃ እየለካን በዚህ ወደዚህ እንጨምራለን ማለት ነው። የሚመረተው ዝም ብለን ገፈረውን ይህን እየረጨንን ብንመግባቸው ለእንስሳት ችግር አይፈጥርም። የዚህ የሞላሰስ የስኳር ተረፈ ምርት ማለት ነው። ስኳር ከሸንኮራ አገዳ ነው የሚመረተው። ይሄ ማለት የስኳሩ ተረፈ ምርት ነው። ልክ እንደ እናቶቻችን ጠላ በሚያዘጋጁበት ሰዓት ተረፈ ምርቱ አተላ እንደምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ገለባ ላይም ይሁን እዚህ ላይም ቢሆን አሁን የማይመገቡት ከሆነ ይህን ገፈራ እንደዚህ አድርገን ይህን ረጭተን በቀላሉ መመገብ እና ብዙ ጠቃሜታ ያለው ነው። ይሄ ሞላሰስ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ይኸው አራት ኪሎ ግራሙን ሞላሰስ እየጨመርን ነው። እንግዲህ ጨመርነ ማለት ነው። ጨመርነ በኋላ ይህን እንግዲህ አራት ኪሎ ግራም ሞላሰስና አራት ሊትር ውሃ ጨምረናል። ይህን በደንብ እናገናኘዋለን። ሊትር ውሃ ያስፈልጋል ብለናል። አራት ኪሎ ሞላሰሱንም ጨምረናል። ይህን በምናዘጋጅበት ሰዓት ውሃው ትንሽ ሞቅ ያለ መሆን አለበት። በቀላሉ ሞላሰሱ እና ውሃው እንዲዋሃድልን ማለት ነው። እንግዲህ ይህን አዋህደናል። ይህን ያዋህድነውን ሞላሰስና ውሃ ቀጥታ ወደ ጀርዲኑ እናዛውረዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ከሳፈው ወደዚህ ወደ ጀርዲኑ ሆን ያመጣንበትና ሞላሰሱን በምናዋሃድበት ጊዜ አንድ ጊዜ ውሃው ጁር ብሎ ብነ ነው። ይህን ቀጥታ ያዘጋጀነውን እንትን ሞላሰስና ውሃ ይኸው በተለከው ይሄ 40 ኪሎ ግራም ገፈራ ነው ብለናል። ይህን እንዲናከፈክፋለን ማለት ነው። መታሸት አለበት። እንደዚህ እንደዚህ እያረክ እየፈተክ እንደዚህ የተገናኘውና ያልተገናኘው በደንብ ማገናኘት አለብን። ያሳፍርሃል ወንድነትህ አጎጠጎጤው ወፈሬው በዛ ማነው ደፋሮ አይሆን በዋዛ ማነው ሚነካሽ ምን የጎበረው አሳየኝና ልቡን ልበለው እያ በልያ እያ በልያ እያ በልዮ እያ በልያ ነው መሰረት እንግዲህ ለ40 ኪሎ ግራም ገፈራ አራት ኪሎ ግራም ሞላሰስና አራት ሊትር ውሃ ያስፈልጋል ብለናል። እሱን አዋህደን አሽተን በዚህ መልኩ አዘጋጅተናል ማለት ነው። ይህን ያዘጋጀነውን እንግዲህ እሱን ኬሻ ታመጡትና በኬሻ እየጠቀጠቅነ በየ ከ10 እስከ 15 ሴንቲሜትር አንዴ በምንጨምርበት ጊዜ ከ10 እስከ 15 ሴንቲሜትር ነው መሆን የለበት። አንዴ መሙላት የለብን ነው። አሁን ከዚህ በኋላ በደንብ ይህን እንደዚህ መጠቅጠቅ አለብን። አየር ማስወጣት አለብን። አንድም አየር ከዚህ ውስጥ መኖር የለበትም። ግባና ጠቅጥቅ። በእግር በእግር ጫማህን አውልቅና እንግዲህ ይህን ገፈራ በምናዘጋጅበት ሰዓት 10 እስከ 15 ሴንቲሜትሩ እያየን እያየን እየጠቀጠቅነ ደንብ መጠቅጠቅ አለበት ማለት ነው። መጠቅጠቁ ጥቅሙ ምኑ ላይ ነው? መጠቅጠቁ መጠቅጠቁ ጥቅሙ ምንድነው? ዋናው ከዚህ ላይ ያለው በምንጠቀጥቅበት ሰዓት ከውስጥ ያለውን አየር እናስወጣለን ማለት ነው። ከዚህ አየር አንድም አየር መቅረት የለበትም። አየር አልባ ነው የምናደርገው የምናስረው ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው የመጠቅጠቁ ዓላማ ከተጠቀጠቀ በቀላሉ እነዚህ ቅድም ስንላቸው ነበር በአይን የሚታዩ ተዋሲያን በቀላሉ ይሄን እዚህ ላይ ያለውን ነገር እንዲብላላ ያደርጉታል ማለት ነው። ካለበለዚያ አየር የሚገባበት ከሆነ መብላላት አይችልም። የምናዘጋጀውን ገፈራ ይበላሻል ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ እየጠቀጠቅነ አየሩን ማስወጣት በጣም ጠቀሜታ አለው ማለት ነው። በቃ በቃ በቃ ቆይ አሁን በደንብ መታጠፍ የለበትም ኬሾው ኬሾው ከታጠፈ አየር አለ ማለት ነው። እንስራ ውጣ ኮበሌ ሸንሽን እንግዲህ ቅድም ስላችሁ እንደነበረ ይኸው እንግዲህ ሞልተናል። በየ10 ከ10 እስከ 15 ሴንቲሜትሩ ደረጃ በማድረግ ይኸው እየጠቀጠቅነ መተናል። በፍጥነት ነው የሞላ ነው መሞላት ያለበትን በፍጥነት ነው። ከዚህ በኋላ ይሄን እንግዲህ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው ማሸግ ማለት ነው ወይም ማሰር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይህን እናስራለን ማለት ነው። በምናስርበት ሰዓት ይሄ ስለሚያሾልክ መጀመሪያ ይህን እንደዚህ ማድረግ አለባችሁ፣ ገመዱን ማለት ነው። መጣን ከደጅሽ ቤትና አዝመራው እንግዲህ ቅድም ስላችሁ እንደነበረው ይኸውጥ እንግዲህ ያዘጋጀነውን ገፈራ እየጠቀጠቅነ ሞልተናል። አየር እንዳይገባም እንዳይወጣም አየሩን አስወጥተን በዚህ መልኩ እናስራለን ማለት ነው። በሚታሰርበት ሰዓት እንትኖች እንደዚህ መሆን አለበት፣ መታጠፍ የለበትም። የመጨረሻ የላስቲኩ ጫፍ እንደዚህ መሆን አለበት። ከታሰረ በኋላም የሚቀመጥም ተዘግዝቆ ነው። ከዛ በኋላ የተወሰነ ጥላ ቦታ ላይ ነው መቀመጥ ያለበት። ከተሻልነ የተወሰነ ኬሻ ምናምን ነገር እናለብሰዋለን። በዚያ አግባብ ሰርተናል ማለት ነው እንግዲህ ሳይንሱን የጠበቀ ገፈር አዘጋጀነ የምንለው አራት መስፈርቶች አሉት። አንደኛ ቀለሙ ነው። ቀለሙ ወደ አረንጓዴ ወይም ድሮ ወደ ነበረው ያደላ ከሆነ አንደኛው መለኪያ እሱ ነው። ሁለተኛ ሽታው ነው። ሽታው ደግሞ ትኩስ ትኩስ እንጀራ የሚል ከሆነ ማለት ነው። ሶስተኛው ተባይነቱ ነው። ተባይነት ማለት በእንስሳት የመበላት በቀላሉ እንስሳቶች የሚበሉት ከሆነ ወዲያውኑ እንደወጣ ይሽተናል ማለት ነው። አራተኛ ሻጋታ ወይም ሞልድ የምንለው ማለት ነው። ይሄ ዘለግለጋማ ነገር ያለው ከሆነ እሱም ጥራቱን የጠበቀ ገፈራ አዘጋጅተናል ማለት ነው። ስለ ገፈራ ያለውን ንጥረ ነገር ይዘቱን እንደጠበቀ ሆኖ በደረቅ ወቅት የምንመገበው ማለት ነው። በጥርና በሚያዝያ ለመመገብ ነው። እንግዲህ ልጠን ካስቀመጥነው በኋላ እስከ አምስት ሳምንት እስከ ሶስት ወር መቀመጥ ይችላል። መገብ እንችላለን ማለት ነው። ስንመግብ ከዛ በኋላ ይህን የተቀመጠውን እንፈታለን። እንፈታና ለምንፈልገው እንስሳት እንሰጣለን። ወዲያውኑ እናስራለን። የምንመግበውም እንስሳት ቁጥር አንድ ለወተት ላሞች ነው። ቁጥር ሁለት ለሚደልቡ እንስሳት ነው። የሚመገቡበት ጊዜ አዲስ ስለሆነ ገፈራ ለእንስሳቶች ላለመዱት አንድ እጅ ገፈራ ሁለት እጅ ሌላ መኖ ወይም ገለባ የምንለው ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ይህን እንዲያደረግነ በቀን በምመገብበት ሰዓት የላሜቱ የወተት ምርት ከሁለት እስከ ሶስት ሊትር በቀን መጨመር አለበት። እንግዲህ የምታዩትንም በዚህ ቀሪ ጊዜ በዚህ በአንድ ሳምንት ውስጥ እንግዲህ የተሻላችሁን ሁሉ እያዘጋጃችሁ ለሚደልቡ እንስሳትና ለወተት ላሞች በደረቅ ወራት መመገብ አለባችሁ የሚል ነገር ነው ያለኝ። እንግዲህ ይህን ያዘጋጀነውን ገፈራ መጨረሻ ላይ እንግዲህ የሚያስፈልጉ ጥንቃቄዎች አንደኛ ጥላ ላይ መቀመጥ አለበት። ዝናብ በበለውም የሚያንጠበጥብበት ወይም የሚያስገባ መሆን የለበትም። ጎርፍም የሚያገኘው መሆን የለበትም። ሁለተኛ በምንመግብበት ሰዓት ወዲያውኑ ከፍተን የታሰረውን ኬሻ ወዲያውኑ ለእንስሳቶች በቀን አንዴ እንደመገብነ መልሰን ማሰር አለብን። በዚህ መልኩ እንግዲህ እስከሚያቅ ድረስ እንስሳቶቻችን መመገብ እንችላለን ማለት ነው። ይህ ቅድም ያዘጋጀነውን ገፈራ እንግዲህ በምናስቀምጥበት ሰዓት እንደነዚህ ሁለት እንጨቶች እናዘጋጃለን። ይሄ ምናልባት የተወሰነ እርጥበት ቢኖረው እንኳን ከዚህ ከመሬት ጋር ተገናኝቶ ሌላ በሽታ እንዳይፈጥርብን ይረዳናል እነዚህ እንጨቶች። በሁለተኛ ደረጃ ቅድም እንኳን ስንል ውሃ ምናልባት ከ65 እስከ 75 percent ያልነው ከዚያ በበላይ የውሃ መጠኑ ቢኖርና የተወሰነ የሚንጠፈጠፍ ቢኖር በቀላሉ እንዲዘግዝቀን በምናስቀምጥበት ሰዓት በቀላሉ ውሃው እየተንጠፈጠፈ ቀስ በቀስ ወረታች ወርድልናል። የተወሰነ እንኳን ሻጋታ ቢኖር ከዚች ከመጨረሻዋ ላይ ነው የሚኖረው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እናስቀምጣለን። ይሄን በበለው ይሄን እንጨምርበታለን በደንብ እንትን እንዲለው በዚህ አግባብ መቀመጥ አለበት ማለት ነው። ያዘጋጀ ነው ገፈራ ቀጠሯችን መሰረት ይኸው ሳይንሱን የጠበቀ ገፈራ አዘጋጅተናል። አንተም ከጓደኞችህ ጋር ሁነህ የገፈራ ዝግጅትን ለመማር ፈቃደኛ በመሆናችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ያው እኔንም ጓደኞችንም በዚህ መሰረት ስላስተማርክን በጣም ነው የምናመሰግን። ቀጣይም እኛ እንሰራለን። በዚሁ እግረ መንገድ እየመጣ ያው አንዳንዴ ጎብኛል። ገፈራ ስናዘጋጅ እንግዲህ መሟላት ያለባቸው የተግበራ ነጥቦች አንደኛ ቁሳቁስ መሟላት አለባቸው። ሁለተኛው ግብዓት ነው። ከግብዓት አኳያ የሰው ኃይልና እነዚህ ሞላሰስ እነሱ መሟላት አለባቸው። ሶስተኛ የትግበራ ነጥብ ለ100 ኪሎ ግራም ገፈራ ለማዘጋጀት 10 ኪሎ ግራም ሞላሰስና 10 ሊትር ውሃ አዋሃድ ለ100 ኪሎ ግራሙ ገፈራ ለተቀጠቀጠው እሱን እናዋህዳለን ማለት ነው። እናገናኛለን፣ እናሻለን ማለት ነው። ሁለተኛ የትግበራ ነጥባችን እንግዲህ ከ2 እስከ 3 ሴንቲሜትር የከተከትነውን ሳርና ቅጠላቅጠል እሱን ከ10 እስከ 15 ሴንቲሜትር እንትን gap እያልን እየጠቀጠቅነ በፕላስቲክ ወይም በኬሻ እንሞላለን ማለት ነው። ይህን በምናደርግበት ሰዓት ይኸው አየሩን ለማስወጣት በቀላሉ ይረዳናል ማለት ነው። አምስተኛ የትግበራ ነጥባችን አየሩን እያስወጣነ ኬሻውን እየደበደብነ ፕላስቲኩን እየደበደብነ እናስወጣና እናስራለን። ቦታ በደንብ ዘቅዝቀን እናስቀምጣለን። መጀመሪያ ደረጃ ለምትታለብ ላም ከ3 ኪሎ ግራም እስከ 5 ኪሎ ግራም ከሌላ ገለባ ወይም ተረፈ ምርት ጋራ እያደባለቅን እንመግባታለን። ሳያስበው መጣ የመስቀል ወፍና አንቺ ልጅ ያው ናችሁ በአመት አንዴ ብቻ